etwas, ich hole etwas zurück. Mein, mein späterer Mann, der war auch ein Desertär, der ist noch äh, auf Urlaub gekommen im Juli 1944, äh, war zu Hause und statt zurück. Er hat er sich dann äh, äh, noch abgemeldet, nach Klagenfurt gefahren und von dort nicht äh, zum Zug, sondern wieder in der Nacht äh, hat sich da versteckt bei einem Nachbar, wo schon einer, der auch zu Hause geblieben ist, äh, von, von der Wehrmacht, dort haben sie dann einen Bunker gemacht und dort drin waren sie bis äh, je nach 45. Das war auch ein Wider, äh, eigentlich auch ein Widerständler. Noch, ja.